Thank you. kuş hayallerine uç hadi uç Teldeki güvercin, yalıdaki çapkın Kaldırımda baygın, sana da günaydın Şarkıdaki serçe, camdaki teyze Uykusuz aşık sana da günaydın Terdeki güvercin yalıdaki çapkın Kaldırımda baygın sana da günaydın Şarkıdaki serçe camdaki teyze Uykusuz aşık sana da günaydın la la la la la la la la la la la la la la la la la. sarılıp hayallerine uç hadi uç Teldeki güvercin, yalıdaki çapkın Kaldırımda baygın, sana da günaydın Şarkıdaki serçe, camdaki teyze Uykusuz aşık, sana da günaydın Teldeki güvercin, yalıdaki çapkın Kaldırımda baygın sana da günaydın Şarkıdaki serçe camdaki teyze Uykusuz aşık sana da günaydın la la la la la La la la la la. La la la la la la la la la la la. La la.